щоденно Христа возвістити і радісну пісню му спіти. А ви, добрі господарі, прийняли нас в свій дом, щоб ми оселилися в місті з Христом. Та не тільки, щоб ми населилися, небо і земля, і кожна душа християнська. Всяка тварність радується, веселися, що Христос для всіх народився. А ми хочемо вам пожелати Божого міру, любві, благодать, вам допомогу до глибокої старості дожити, дітей притулити, внуку пранку, припранку вид. Нам много і блага, щасливої літа. Намного много я літа, і блага я літа.